Magyarok Istene, tekints le kús népre, Kik hozzád sohajtunk, az a siralom völgye. Szünetel

vissza népedetől a büntető kezedet. Áld meg szegény magyarokat, felejtsék el bal sorsuk, ott látok elő egy mennyei pártát. boldog asszonykám, kis boldog asszonykám. Hajregő azt is megadhatja az a nagy Úristen. Isten.